Bueno, aurten ezin izango dugu bildu ezin izango ditugu kaleak okupatu aurreko urtetan eh, bezala, baina esango nuke maiatzaren lehen honek oso oso garbi uzten duela mezu bat, ez? da jakitea zer den funtsezkoa gizarte batean, zer lehenestu behar den beste goza batzuen eh, artean eta orain arte mm, aitortza politikorik izan duten eh, sektoren beharra, ez? E, osasun gintza, erresidentziak, ambulantziak, elikadura, komertzio bezalako sektoren e, aitortza behar da eta aitortza politikoa ere bai, beraien lan baldintzako betzeko, ez? Esango nuke ere bai osasuna eta enplegua defendatzeko garaia dela, baina enpleguak bermekin eta segurtasunarekin, ez? Eta esango nuke ere bai, e, eta batez ere aurreran zehar mm, garaia dela privatizazioak eta austeridade garai batekin bukatzeko, ez? Gusto talde batera utzi berdiela privatizazioak, austeridadea eta hemen behar duguna da lidergo publikoa. Ekonomiaren lidergo publiko bat, mm-hmm. besteago beste, soilik publikoak eh, aterako gaituelako krisi honetatik.